we мой фаршик. Эта зараза сдохла, в нем закончилось место, села батарея. Ну, теперь осталось добавить на 4 килограмма 80 грамм соли. Из них будет 40 нитритной, 40 обычной. Вот такое количество. Вот такой вот фаршик отправляем на сутки в холодильник. Ну, все. Теперь можно идти спать.